发明王后 YouTube 跟你们说，真能省钱哈！对我来说真能省钱。为什么我们的老花眼睛呢？老花度数加深了，今日加深了，丢了很浪费哦。今日又一次呢，有一副新的度数高一点的。今日你知道吗？我不止一副嘅老花眼睛喎，我我因为我没有近视嘛。 带到这里拖晒啦，哎，我唔知去哪里啊，咁咪浪浪放浪浪放咯，咁啊，然后我有一次话，哎呦，我啲眼睛看不到咧，好像不够，诶，够够放大嚟看啊。 咁啊，我唔知，越拧紧即系爆炸，真系爆棚爆炸啦！咁啊，然后我有一次冇当刀啊，哎呀，别管他啦，体验啦， <laughs> 然之后个诶后一层会唔会比即后一层咁后嚟嘅冇当刀啊？咁我将两副，不管什么道数啦，你行难捉噶嘛，别管他啦，总之两个道数，诶诶诶，出咗一次，别管他。 啊，咁我将他两部诶度数不同的度数，你自己 t 啦。我很难说什么度数配哪一种度数啦，只不过两副眼睛。咁啊，然后咧用个用个东西，捆起奶，嗯，可以用呢种东西咩？捆起奶就 OK 啦，或者用一种塑带，有头嚟个好大，啊就用呢小塑带啦。你看呢个小塑带咧。 啊！你用啲更幼嘅嘢企嘢，我拿咗我用嘅啦，别管他。啊，最重要方便我们的懒多鬼，懒多嘅人先聪明嘅，真 <laughs> 咁你偏啲，你越懒多嘅人，你发奖呢个人很懒多，其实呢个人真系聪明嘅论嘅，我就其中一个嘅。 <laughs> OK，嗱，你将呢度咧吓，咁啊，然后咧吓，咁啊，直接咁样，啊。 nén chú la một bộ phận lòng bay xí chân à, à nói chú la nói chú này cho chả đấy trên đường phù cái mày dàn chân nè sọc à, chú lại chị té à chị phần chú lại đấy chị chị vẫn chẳng mắc phần đấy chứ chị 自己 t 啦，哈，你自己 t 啦，不可以全部告诉你们的嘛，要靠你们的小聪明的嘛，冇什么都靠我的聪明的嘛，对不对？啊，拿起来，白，大，出住嚟，OK 啦。嗱，最重要就是这个指甲钳，嗯，掉掉，还有啊。 啊，喺又啊，如果你发胀咧，呢个壳里面咧，如果有啲指甲油，它就唔会褪出嚟嘅。咁你你将个眼睛啊包住好好啦，啊，冇其他弄到弄到嗰啲，啊啊，什么索带都系用呢个方法，整啲指甲油放在呢个壳里面就 OK 啦吓，就其他稳固它很稳噶啦，嗱，粒钉里面。 顶住它，它就很稳，不会腾出来了。就是这么简单啊！你给你看看，就是这样啦。嗯，你可以多副，不用你配咁麻烦啦。嗱，你自己准备好多副人证，之前出去揸，又冇烦死另一副你嘅度数 OK，拜拜。